А, Алексей, спасибо за то, что приняли мое приглашение. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вы э, работали на Чернобыльской э, станции с июня 1982 года. У вас тогда должность была старший инженер управления четвертого блока. Конечно, я не могу избегнуть первый вопрос. Как да, в 80 оценив... году такая. Да. Как вы оцениваете чернобыльские серии канала HBO? Очень короткий ответ, конечно. Или как хотите ответить? Да, если коротко, то в целом э, впечатление, да, в целом впечатление позитивное, потому что в фильме очень хорошо передается глобальность, масштабность того события э, Чернобыля, передается эмоциональное напряжение, которое тогда царило, было вокруг Чернобыля, внутри ситуации. Э, но много чего мне не понравилось, прежде всего то, как показаны реальные люди, имена оставлены настоящие, персонажи фильма, э, но характеры искажены очень сильно, деформированы у этих людей, не соответствуют действительности. То есть... Э, Еще из положительных моментов. То есть факты, скажем да. так, не очень преувеличены, но характеры персонажей э, нехорошо не, не хорошо представлены в этом фильме. Насчет фактов я бы так не сказал, что есть очень много искаженных э, фактов, я откровенно больших лживых э, моментов, которые абсолютно не соответствуют действительности. Но вот в целом общая картина, э, впечатление от Чернобыля передается очень классно, очень хорошо и очень качественно, умело. А что касается деталей, то есть много вопросов, много, okay. мягко говоря, неточностей и ошибок. Окей, okay, спасибо. Давайте поговорим немножко о деталях. А, я смотрел интервью uh, Николая Рыжкова. Он тогда был председатель Совета министров Советского Союза. Э, интервью, думаю, что было в 1998 году, но это не важно. Он в своем интервью сказал, что это интервью канала по скриптам. Э, тогда он объяснил, что Чернобыльский реактор был более ненадежный и хуже хуже, чем а, водоводяных реакторов, потому что он был взят с военной промышленности для производства плутония для военных целей. Точные слова Рыжкова, он значительно хуже. А, как вы думаете, было ли это известно э, советским властям и почему они а, все-таки тогда устанавливали эти реакторы, я думаю, что было 5 или 6 на территории всего Советского Союза. Э, было больше на ну, территории ну, Советского Союза, ну, в России теперь не до сих пор продолжают работать, такие реакторы остановлены все. В Украине и в Литве. В России они продолжают работать. <clears throat> Э, власти, проектировщики, конструкторы, чиновники э, знали, что эти реакторы имеют существенные изъяны, проектные изъяны, но продолжали работать. А почему их строили? По одной простой причине. Были большие амбиции сельского. А, связь перервалась. По одной основной причине вы сказали? Да, связь. Э, э, связь перервалась на том, что вы говорили основной, основ, одной основной причиной э, устанавливать эти реакторы. Можете повторить, извиняюсь. Да, в Советском Союзе были э, большие амбиции относительно развития атомной энергетики. Для этого нужно было э, использовать реакторы, те, которые принято использовать в мире такого типа, это корпусные реакторы, водоводяные. Э, нужно изготавливать корпуса, мощные корпуса, это бочка, грубо говоря, толстыми стенами, 15 сантиметров или больше. Соответственно, прежде такое оборудование мог делать только один завод, и жесткий завод в Ленинграде. Потом построили Атамаш в Ростовской области, но там оказались проблемы с фундаментами, с грунтами, поплыли фундаменты, и завод не смог работать на эту мощность, как предполагалось. Использовали еще мощности в Чехословакии, Шкода. Шкода тоже делала такие корпуса. Всего да. этого было мало а реакторы чернобыльского типа бескорпусные. Вот в этом их преимущество. Одно из преимуществ. Не нужен корпус. Он собирается из множества каналов, из множества труб, которые загружают ядерное топливо. И реактор работает. Для нейтронов, нейтронного облака не нужен, собственно говоря, корпус. Он, множество каналов тоже пронизывает это облако нейтронного, и физика реактора остается скажем так, дееспособной. А особенность этих реакторов в том, что кроме воды и топлива, ну и металла, э, стали разных, используется графит а, в качестве замедлителя нейтронов. Ну, я не буду физику удаляться, углубляться. Вот это э, наличие графита, оно сыграло, собственно говоря, злую роль в этих реакторах. И в этих реакторах появился э, такой дефект очень существенный из Яна, что при потере в реакторах вода является замедлителем нейтронов, то есть способствует цепной реакции. И в случае пропажи воды, потери воды, реакция прекращается, потому что потеряется теплоноситель. А в реакторах Чернобыльского типа – даже без воды роль замедлителя исполняет, выполняет графит, и реакция продолжается, более того, становится более интенсивной. А мой вопрос... Графит... Мой... Да. Извиняюсь, мой угу. вопрос был связан более с тем, э, имеет ли отношение то, что, э, скажем так, производство плутония в этих реакторах имеет ли отношение к производству ядерного оружия в то время, когда гонка вооружений была очень э, сильная. Да, прототипами реакторов чернобыльского типа являются реакторы, которые использовались для наработки оружейных материалов, то есть начинки ядерных атомных бомб. Понимаю. Это так. Да. Но в этих реакторах, но в этих реакторах э, хотя там происходило образование, накопление плутония по мере работы, этот плутоний из, из реактора Чернобыльского типа ни в Украине, ни в Литве, ни в России никак, никогда не извлекался. Это легенда, что вот реакторы использовали для наработки плутония. Он там образовывался, но он там так остался отработанным топливом. На Чернобыльской АЭС все отработанное топливо как до сих пор содержится на промплощадке атомной станции. Она никуда не вывозилась Понимаю. Понимаю. То есть топливо в итоге не, не извлекался. Понимаю. А, уже никто не, не, не, не спаривает, не отрицает то, что тогда проводился какой-то эксперимент. Я, конечно, не, не могу объяснить, в чем сущность этого эксперимента, но думаю, что важный вопрос состоится в том, кто заказал эксперимент – А говорят очень часто об эксперименте, на самом деле это был не эксперимент, а испытание новой проектной системы безопасности, которая да. должна была улучшить безопасность э, чернобыльских реакторов, реакторов такого типа. Суть этих испытаний, э, точнее суть этой системы новой, очень простая. Ну, чтобы понять э, суть новой безопасности, я коротко скажу о принципе работы атомной станции. Да. Точно так же, э, как и на любой электростанции, вырабатывается пар, пар подается на лопатки турбины, под давлением турбина из этого крутится, крутит генератор, генератор дает ток. Понимаю. Ну, обычной станции в качестве вода, пар получается из горения угля или газа, на атомной станции из-за нагрева ядерного топлива. Вода греется, образуется пар. Понимаю. Что придумали э, проектанты, конструкторы? Что суть новой системы безопасности? Они решили, вот вдруг наступает ситуация, когда электростанция теряет электроснабжение. А ей электроснабжение нужно постоянно. Как минимум для того, чтобы работали насосы, которые охлаждают реактор. Вот вдруг ситуация такая, что оборвались провода, ураган, не знаю что, и станция осталась без электричества. Да. А, а реакторы нужно охлаждать, потому что их нельзя моментально остановить. Они продолжают выделять тепло. Вот э, когда крутится турбина вместе с генератором, то происходит это со скоростью 3000 оборотов в минуту. Вес вот тех частей, которые вращаются, составляет 120 тонн. И если вдруг реактор останавливается и подача пара прекращается, то это исподваться тон по инерции будут крутиться еще несколько минут. Да. Суть новых систем заключалась в том, что в случае, когда пропадает электроснабжение, а турбина с генератором по инерции еще крутится несколько минут, давайте не отключать генератор, пусть вот по инерции вырабатывается электричество, мы это электричество возьмем, подадим на насосы, которые обеспечивают охлаждение реактора. Эта система была спроектирована, смонтирована, но еще ни разу не испытана. Понимаю. Вот мы просто решили испытать. Понимаю. И во время испытаний произошла авария. Да, но, но Э, сами, сами по себе испытания не являются причиной отношения прямого к э, взрыву реактора. Не имеет только именно во время этих испытаний сложилась ситуация, когда проектные изъяны, проектные дефекты реактора а... проверились. Ну, просто совпало с испытанием. Извиняюсь, когда проектные э, испытания реактора прервалась связь, можете повторить последние, последние, последние слова ваши? Э, испытания этой системы не имеет прямого отношения к взрыву реактора. Понимаю. Просто совпало, что реактор оказался в том состоянии, когда его проектные дефекты вылезли боком, кто против совпало с этим выступали? Мне помогло быть в другой ситуации. А, следующий вопрос. Э, в Украине в течение нескольких, несколько последних, последних годов э, последние годы разсекречены э, много документы тогдашнего КГБ. Все эти документы показывают, что режим в Советском Союзе скрывал или пытался скрыть катастрофические масштабы аварии. Как вы думаете, Почему это произошло и какой ваш комментарий об этих фактах? О, секретность вокруг Чернобыля – это вообще отдельная большая тема. Секретность была до аварии, во время аварии и после аварии. Да. А, до аварии, вот за три года до, до аварии были уже известны э, те недостатки в проекте, которые стали причиной взрыва. Главное, э, главный недостаток проекта реактора – состоял в том, что в некоторых ситуациях нажатие красной кнопки а остановки реактора АЗ-5. Да. Вот нажатие этой кнопки не останавливает реактор, а приводит к его разгону вплоть до взрыва, что и случилось. Это было известно, что такое может быть с 1983 года. Это явление было обнаружено во время плановых измерений на реакторах в Литве. На один один строился. Ну, это было засекречено. В инструкции для операторов. изменения не были внесены. И оператор продолжали работать, как будто реактор так и оставался, как они не считали, он был Понимаю. Ну, а... тем временем, тем временем, тем временем проектанты пытались устранить этот дефект, но, но не успели. Во время аварии была тоже секретность, запрещалась. Э, сообщать об масштабах, об действиях, о выбросах. Я в 1986 году подписывал бумагу из КГБ о неразглашении сведений о Чернобыле. Э, перечень запретных тем состоял из трех страниц. И в первом пункте мне запрещалось рассказывать об истинных причинах Чернобыльской катастрофы. То есть, проще говоря, нельзя было рассказывать что реактор взорвался при попытке его остановить красной Понимаю, понимаю. Далее. А, я читал много, скажем так, документов Магаты, например. В, в, э, в, в одном из этих докладов сказано, я вам прочитаю, что написано там, сначала была тенденция возлагать всю вину на операторов за проведение опасного эксперимента. Это цитата. и за безразсудно, игнорирование требовани безопасности. Более поздние анализи, как правило, приписывают бедствия также фундаментальным дефектам конструкции станции. На более глубоком уровне сама советская система тоже должна нести ответственность. Отсутствие и забота о ядреной безопасности стало очевидным во многих операциях и инцидентах. Конец цитата. Вот мой, вот мой вопрос. Почему советский режим Э, игнорировал, не учитывал требования безопасности Магапы в то время. Я не совсем с этим согласен. но Я долго тоже считал, что одной из причин является именно советский режим и отношение советское к э, проблемам безопасности. А, После Фукусимы я изменил свое мнение. На самом деле, э, вот, э, беспечность, э, беспечное отношение к важным вопросам, к вопросам безопасности, оно свойственно было не только Советскому Союзу. Оно проявилось и в Японии. В Японии та же причина. Плохой проект атомной станции, который не соответствует тем условиям э, той местности, где располагалась, располагается атомная станция. По большому счету, в Перемай Аллен, товарищ канцлера года в Соединенных Штатах, тоже плохой проект. Mm -hmm. Конструкция клапана, из-за которого все началось, тоже была не очень удачная. Можно говорить о том, что это э, э, недостаточно ответственное отношение проектировщиков к росту безопасности. Понимаю. Там была проблема с индикацией положения этого клапана. И, может быть, последний вопрос. Как, э, как э, ядерный, скажем, эксперт, э, вы согласны, согласны с тем, что мне кажется, что в средствах массовой информации появляются такие сравнения между масштабами и причинами Фукус, Фукушима в Японии, Три Майл Айленд в Соединенных Штатах Америки и Чернобыля – можем искать э, параллелы, делать параллелы или абсолютно неправильно сравнивать три аварии? Ну, по масштабам Крима э, Айленд, конечно, значительно меньше, чем Фукусима и э, Чернобыль. Э, Фукусима просто меньше, чем Чернобыль. Незначительно, но она сопоставима, но меньше по масштабам, чем Чернобыль. Э, есть э, в МАГАТЭ такая шкала, международная шкала ядерных да. инцидентов, ИНЕС, угу. International, не, не, помню, как, как точно, как да? шкала ядерных событий. Да, есть шкала, да, знаю, да, это известно, да? Да, чер, если есть Чернобыль отнести к седьмому уровню, то Фукушима отнести к пятому уровню, даже не шестому. То есть Чернобыль гораздо э, гораздо серьезнее, э, хуже, да, а, серьезнее масштабнее. чем масштабнее, да, чем э, Фукусима. Да, седьмой, седьмой уровень это самый плохой максимальный уровень по этой шкале. Э, а... В этом, ну, все равно это сопоставимо аварии, их можно сравнивать. И по причине, я уже сказал, и там, и там, по большому счету, плохое отношение, низкий уровень ответственности, неудачный проект. Угу, понимаю. Главная причина. А на этом оканчиваем. Как вы думаете, правильно ли делать сравнение между атомными, атомными бомбами над Японией и такими инцидентами? В политическом смысле вопроса, конечно, спрашиваю. Э, я думаю, что не очень корректно сравнивать, э, потому что ну, бомба – это намеренное действие, преднамеренное, явно намеренное а авария Фукусима или там Чернобыль. Чернобыль. Да, это, это человеческий фактор, но это все же непреднамеренное действие, результат непреднамеренных действий. Понимаю. А, нет, нет ну, умысла. людей. А что, да, да. Но что касается физической природы э, процесса, скажем, Чернобыль, атомная бомба, э, Чернобыль, я убежден, я отношусь к тем э, специалистам, которые считают, что там произошел ядерный взрыв. Это не взрыв ядерной бомбы, но это ядерный взрыв. В отличие, отличие в том, что в ядерной бомбе имеется прочная оболочка, которая э, какое-то время выдерживает те процессы, которые у нее внутри происходят, реакция нарастающая. В конце концов, она не выдерживает, разрывается, образуется ударная волна, вспышка, все эти поражающие эффекты, которые э, свойственны атомной бомбе. В Чернобыле не было такой оболочки, не было даже корпуса реактора. Поэтому, когда образовалась критическая масса и пошла неуправляемая реакция, э, пиковая, лавинообразная, произошел ядерный взрыв по своей природе, но этот взрыв, он, он же и разбросал э, эту критическую массу, и тем самым остановил сам себя. Понимаю. Поэтому масштабы не такие страшные, но по сути, по физической сути процессы одни и те же. Это большое выделение энергии в результате лавинообразной аккумуляции. Это, это и есть ядерный взрыв. И все топливо из э, четвертого реактора было выброшено или осталось какое-то количество в этом саркофаге сейчас? первое время по этому поводу было много разных оценок, э, в основном диаметрально противоположные. Да. Сейчас, как там, может, забыли и не говорят, те, кто э, занимался загрязненными территориями, измерял и уровни загрязнения, они вот, вот посчитали, сколько выпало на загрязненной территории, и по их оценкам получалось, что из реактора вылетело ну, больше 90%, 95% начинки реактора в реакторе почти ничего не осталось. Понимаю. Те, кто занимался саркофагом, считают, что из реактора вылетело 5, максимум 10%, все осталось в реакторе. Ну, это оценки противоположные, хотя на самом деле до сих пор исследовать все то топливо, которое находится в саркофаге, не удалось. И разведать места, где оно находится, пока еще невозможно. А поэтому точных оценок нет. Понимаю. Большое спасибо вам, огромное спасибо за то, что согласились на этот, на этот разговор. Мы все вопросы обсудили. Желаю вам здоровья и успехов. Я знаю, что вы сейчас искусством занимаетесь, правильно? Да, я люблю живопись. Да, ну, желаю вам творческих успехов. Спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо за интерес. Спасибо. Удачи вашим зрителям. Спасибо, вам тоже.